አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና የተከበራችሁ የኔ አብዛበሪ ዩቱብ ተከታታዮች እንደናችሁ ሰላም ናቸው? ከኛ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ስለ ደብረ ጽዮን ነው። እንግዲህ ደብረ ጽዮን እንደዚህ እንደምታዩት አድርገን ቁጭ አድርገናል። እኔ የሚገርመኝ ነገር እንደዚህ በስልክ ላይ ቁጭ ብለን የምናወራው ፖለቲካ የምንፈላሰፈው ነገር አይገባኝም ማለት ነው። እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እናፈጋፍጋለን ነገር ግን በቦታው ብንሆን አሪፍ ነገር ነው። በቦታው ያለውን ብርድ ብንቀምሰው ያለውን ነገር ብናየው አሪፍ ነገር ነው። በሚዲያ ላይ እየወጣን ዝም ብለን ከምንቀባጠር ማለት ነው። እንግዲህ የኛዎቹም እንደዚህ ይመስላሉ። እንደምታዩቸው። እንግዲህ ደግሞ ይሄንን ቦታ ይዘዋል እያሉ ደግሞ ይህንን ተመክተን እንመጣለን እንዳይሉኝ እነሱ እንደሆነ ልብ የላቸውም። ለማንኛውም ይሄ ነገር ቢቆም ፍቅር ቢመጣ በጣም በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ሰላሙን ያምጣለን። ሰላም ለሀገራችን። ወላሂ እንደዚህ በጢስ ወንድሞቻችን ናቸው የሚሞቱት የትም ሆነ የትም ወንድሞቻችን ናቸው ለእኛ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እንትን ባይሆን ጥሩ ነው። እርግጠኛ ነኝ ረብሻው የሚያስነሳው ሰውዬ በቦታው ላይ ቢገኝ አሪፍ ነበር። ምክንያቱም እሱ መሪ ሆኖ እሱ ቀጥታ እዛ ቦታ ላይ መጥቶ ቢሆን አሪፍ ነው። ግን እሱ ከዛ ግዴታ ውጡ እያለ የሚለካቸው እንዳለ ህፃናት ናቸው። እንግዲህ እንደምታዩቸው በጣም በጣም ህፃን ናቸው። ጩጬ አሁን እነሱን ትምህርታችሁን ጠንክራችሁ ተማሩ በርቱ በሚባሉበት ሰዓት ላይ ነው አሁን ያሉት እና እነሱን ግዴታ ውጡና ሙቱ በቃ ሙቱ። ይሄ ማለት በጣም በጣም ዘግናኝ ነው እና። በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ነገር መከሰቱ በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ከመጠን በላይ ማለት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የምትታወቀው ተሳስባ ተዛዝና ስትኖር ነው። ሙስሊም ክርስቲያን ብላ ኢትዮጵያ ለይታ አታውቅም ወይም አማራ ኦሮሞ ትግሬ ብላ ለይት አታውቅም። እኛንን አሁን እንደዚህ እየለየን ነው። ሁላችንም በሚዲያ ላይ ወተን እኝኝ እንላለን። ግን እኝኝ የምንለው ይሄ ነው ብሄር፣ ይሄ ነው እንትን፣ ይሄ ነው እንትን ይሄ ነው እንትን እንላለን ግን ምንም የሚነካን ነገር የለም። በሰው ሀገር ላይ ስለሆነ የተቀመጥ ነው። ግን ከኛ ታናሾች አሉ፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እነሱን እያስገደልን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሴቶችም ወንዶችም ናቸው። ከዛ የመጡት ተመልክቷቸው እንዳለ ህፃን ናቸው። እርግጠኛ ነኝ እኔ አስር አመት ልጆች አሉ ይመስለኛል። እና ይሄ ነገር አንዳምኛ እንደዚህ ተቀምጠን ቤታችን እግራችንን ዘገን በለው ወደዛ በለው ወደዚህ በለው እያልን ከምንል ህፃናቶችን ተማሩ፣ ሀገራቸውን አሳድጉ ብንል ነገር ነው። እዚህ ከፊት ለፊት የምታዩት ልጅ አሁን ይሄ ምንድን ነው? ምን ምን ተብዬ ነው? እስኪ ሂድና ሙት፣ በቃ ሂድ ሙት ተብሎ ይተላከ ነው የሚመስለው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እና በጣም ዘግናኝ ነው። ነገር ቢቆም ሰላም ብናመጣ ሰላም ብንሆን ወላሂ በጣም ትለ ነገር ነው። ምንም ያክል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ሰላሙን አላህ ይመልስልን ያ ረብ። እንደምታዩት ስታይላቸውን ይዘው ፎቶም እየተነሱ ምናምን ነገር ስታይል ምናምን አለ ከመጠን በጣም ዘግናኝ ነገር ነው በጣም ከመጠን በላይ ማለት ነው ህፃናትን ማስገደል አዛውንትን ማስገደል ማለት በጣም በጣም እናቶቻችን እያለቀሱ እና ይሄ ነገር ቢቆምልን አሪፍ ነገር ነው። ብንተው ብንተባበሩ ማለት ነው። እነዚህ የኛው ናቸው መሰለኝ የኛው ናቸው እነዚህ የኛ አሁን ደህና ናቸው ትንሽ ይሻላሉ ራሳቸውን እንኳ ለማዳን ትንሽ ይሻላሉ ብለን እንላለን። ግን ሞት ለማንም ጥሩ አይደለም። ውጊያ ማለት ሳታስበው ከኋላ መጥቶ የሚወጋ ነገር ስለሆነ በጣም ከባድ ነው። እና እነዚህ አሁን ህፃናቶች ምን ተብዬ ናቸው። የኔ በቃ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር አደረገ ማለት በጣም የሚዘገንን የሚደብር ነገር ነው ማለት ነው። እንደምታያቸው ህጻናቶቹ የአስር አመት ምናምን ልጆች ነው የሚሆኑት። እርግጠኛ ነኝ እነዚህን ልጆች ስትልክ እናት እንባ ሳይሆን ደም እያለቀሰኝ ነው እንጂ ግዳጅ ሆኖባት ልጇን እንደዛ አሳልፋ የምትሰጥ አይደለችም እናት ማለት ነው። ግን እየመጡ እያስፈራሩ ምን እያሉ ህፃናትን እንደዚህ ውጡ ማለት በጣም ከባድ ነው። አላህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቀን ያውጣን ከቆሻሻ ነገር። ከምር ቆሻሻ ነው ከኛ ከኢትዮጵያ የሚጠበቅ አይደለም። በጣም የሚዘገንን ነገር ነው። እና ህፃን ላይ በጥፊ ቢሏቸው የሚሞቱ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን እኔ እንጃም ብዬ ማለት እንደምችል ብቻ ከባድ ነው። ቢሆንም ነገራችን ሰላም አላህ ያምጣልን ሰላሙን ፍቅሩን ይጨምርልን ያምጣልን። እንደ አይነት ዘግናኝ ስራ የምንሰራውም አላህ የስራችንን ይስጠን እንዲህ ነገር የምናቆም ያድርገን። እናም ሀገራችን ለምለም ናት የምታምር ናት ለእኛ በጣም በቂያችን ነው። ፍቅር ካለን ግን እኛ ፍቅር አጣን። በውጭ ሀገር ምናምን ይባላል ከኢትዮጵያ የሚወጣ ነገር ነው። ውጭ ሀገር እኛ እዚህ የምንበላው አሻሽለን እንበላዋለን እንጂ ሁሉም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ሁሉም ማንኛውም ነገር። እና እንደዚህ ህፃናቶችን ከምናስገድል ህፃናቶችን ብናበረታታ ብናጠናክራቸው ትምህርታቸውን እንዲማሩ በስርዓት እንትን ብንላቸው አሪፍ ነገር ነው። ጦር ሜዳ ውጡና ተዋጉ ሞቱ ማለቱ ጥሩ አይመስልም። ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች ቢቆጠቡ አሪፍ ነገር ነው። እንግዲህ እዚህ እንደምታዩቸው በጣም ከባድ ነው። ህፃን ነው እንዳለ ሴትም አለ ህፃናቶች ናቸው ጨርሰው እና እንግዲህ ግዴታ ይውጡና እዛው የለቁ ጨረሱ ማለት ነገር እና ይህ ነገር ይቁምልን ይቁምልን ፍትህ ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን አላህ ያምጣልን። እናም ከባድ ነው። ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከበታቻችን ያሉት እነሱ እያለቁብን ነውና እንደዚህ አይነቱ ነገሮች ሰላም ቢመጣልን አሪፍ ነገር ነው። ለም ሰላም ለሀገራችን ፍቅር ለሀገራችን ያረብ እንዲሁ ተዋደን እንበላለን። ከማር በጣም እነዚህ አሁን ይሄ በጣም ነው የኔ ፎቶ ትንሽ ቀረብ ያለው ስለሆነ ትንሽ በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም አሁን የፊቱ ላይ እንኳን ደስተኛ ሆኖ የሚሄድ አይመስልም። ፊታቸው ላይ ሁላቸውም ያለው ሀዘን ነው። ምክንያቱም ሄደው በወጉ መዋጋት የማይችሉ ህፃናቶች ናቸውና ከባድ ነው በእውነት። ቃላት የለም ይሄንን ለመግለጽ ይህን እንዲህ ነው ለማለት ቃላት አይበቃም ቃላቶች ቢደረደሩ ይሄንን አይሞሉም። እናም ባረባባ ነገር ወንድሞቻችንን ከማስገደል ፈጣሪ ይጠብቀን። ከእንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ሁሉ አላህ ይጠብቀን ያረብ። ያገኘው ነገር እንደዚህ ህፃናቶች እንትን ሲሉ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከመጠን በላይ ከባድ ነው። እና ይሄ ነገር በቃ ቢለን ወላሂ ፈጣሪ በጣም መለመን አለብን። ቢበቃን ጥሩ ነው። ይሄ አለ ተንቦላ ዝም ብሎ እየተንቦለቦለ ውሸቱ ተዋደን የኖርነውን ህዝቦች አባቶቻችን አያቶቻችን የኖሩበትን እንትን እቀይራለሁ ብሎ እየተነሳ ተንቦላ ነው እና ይህ ነገር ቢቀርብን አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከእንደዚህ አይነቶች ነገሮችን ፈጣሪ ይጠብቃል። ደግሞ አደባባይ ላይ ወጥቶ ይናገራል እንዲህ ነው እንዲህ ነው እያለ ይህ አናቱን ብሎ ራሱ እሱ ራሱ ራሱን የማያድን አናቱን ቢሉት የማይድን የሆነ ክፍተት ነው እና ብቻ ምስኪኖችን አስገደላቸው። ህፃናቶችን ጨረሰ፣ ሴቶችን ጨረሰ፣ ወንዶች አለቁ በኢትዮጵያ ላይ ነው። ምንድን እንደሚኖር አላውቅም። ብቻውን አለ ሰው ሊኖር ነው እንዳይቆይ የሱም ወገን እኮ የሚባሉት እየወጡ ህጻናቶች እየሞቱ ነው። እና ይሄ ነገር ፈጣሪ በቃ ይበለን። ያ ረቢ ያ አላህ እንደው እሱ በእዝነቱ ይብቃ ይበለን እና ያቁም ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው። በጣም ከመጠን በላይ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። በተረፈ ሰላማችሁን ብዙ ያደርግልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሀገራችን፣ ፍቅር ለሀገራችን። አሰላሙ አለይኩም